Увы, здравствуйте. Алло, здравствуйте, дорогие друзья. А, вы не так давно были в Беларуси. С каким впечатлением вернулись? Э, что увидели? Что э, в этот раз, я знаю, что не первое и, надеюсь, не последнее посещение нашей страны. Ну, в 2016 году я организовал автопробег «Германия за дружбу с Россией». Мне помогали в этом мои соратники, профессор Райнер Ротфус и Сергей Фильберт. В 2016 и 2017 годах мы дважды заезжали в Минск на обратном пути из Москвы в Берлин. Уже тогда мы просто влюбились в ваш город. Мы были в восторге от чистоты его улиц, приятно удивлены красотой и уютом парков и скверов, а также тем, какие симпатичные, дружелюбные и стильные люди здесь живут. И в этом году, когда мне удалось четыре дня подряд провести в Минске. Я лишний раз в этом убедился. Мы с друзьями остались под впечатлением от Минска. Ну, не только от столицы, а еще от Бреста и в целом от вашей страны. Кого бы мы ни встречали в пути, все проявляли к нам дружелюбие. Даже пограничники улыбались нам, когда мы пересекали погранпереход. Это необычно. Сейчас наш регион самый опасный, наверное, на планете. Нам это, конечно, не нравится. И то, что происходит сейчас э, южнее от нас, э, на территории Украины, категорически тоже не нравится. Наше руководство постоянно предлагает поиск мирных инициатив. Но пока, во всяком случае, отклика вот эти вот предложения не находят. Das kann да, могу только подтвердить ваши слова. Я очень плотно слежу за политической ситуацией, начиная с 2014 года, со времени так называемого украинского кризиса, когда на деньги США и при поддержке Запада был осуществлен госпереворот на Майдане. Внимательно наблюдал за ситуацией вокруг Минских соглашений и за другими событиями. По нашему мнению, мнению всех здравомыслящих людей, которых в Германии, к счастью, становится все больше, Запад только и делал, что отклонял Минские соглашения и другие мирные инициативы, которые предлагали Россия и Беларусь. Запад с завидным упорством продолжает настаивать на том, что только он говорит правду, и что Россия и Беларусь должны делать так, как он говорит. На этом фундаменте невозможно строить никакие переговоры. Каждому известно, что в отношениях часто возникает несовпадение взглядов, и тогда приходится искать компромисс. Но непременно должно быть желание искать этот компромисс. Такого такого желания на Западе нет. Это правда. Когда вы говорите о мнении Запада, Германия, Франция, э, два самых мощных государства Европейского Союза, и Америка тоже Запад. И ли тут э, единство, или же здесь просто кто-то подчинен друг другу? Э, Вы уже в самом вопросе практически сформулировали правильный ответ. Здравомыслящим людям уже давно понятно, кто в Европе отдает приказы и по чьей указке действуют такие страны, как Германия, Франция, весь Европейский Союз и страны НАТО. Я говорю о Соединенных Штатах. Наши страны являются всего лишь орудием в руках американских политиков на территории Западной Европы. Но, на ваш взгляд, почему так произошло? Это случилось после Второй мировой войны, когда Европа нуждалась э, э, в, скажем, восстановлении, и американцы, э, пользуясь тогдашней слабостью и разоренностью, и, в общем-то, ну, очень тяжелым положением вообще всех европейских стран, воспользовались этим и навязали им свою волю, и тянется это до сих пор. Либо же здесь какие-то другие, может быть, даже более глубинные мотивы? Ну ähm, Das sind zwei Fragen, Это, по сути, уже два вопроса. Попробую сперва ответить на вопрос о Второй мировой войне, которая оставила самый заметный след в истории. Немцы помнят послевоенные годы как время, когда Германия была разделена на зоны, и западная зона находилась под управлением США. Я сам родился в ГДР и помню, что ГДР была под контролем Советского Союза. Это были два абсолютно разных блока, как по типу политических систем, так и по воспитательным возможностям. Это разделение все еще существует, делают, даже спустя 30 лет после объединения Германии. Граница до сих пор проходит в умах людей, так как сказывается влияние двух противоборствующих систем. Еще до начала Второй мировой войны американцы, или, если быть точнее, страны англосакской оси, пришли к такому мнению, что ни в коем случае нельзя позволить России и Германии стать друзьями. Эта дружба стала бы, по их мнению, серьезнейшим препятствием в глобальном соперничестве. Я бы добавил, что крепкая дружба между нашими странами стала бы настоящим кошмаром для англосаксов. Россия, Беларусь, Германия. Такого соперника американцам сложно было бы одолеть. Таким образом, на протяжении более чем 120 лет за кулисами мировой политики США решают судьбы других стран. Им необходимо сохранить мировое господство, свой империализм. Любая конкуренция нежелательна, ее следует устранить, в том числе путем разъединения крупнейших стран в Европе – Германии, Франции и России. И поэтому в настоящее время очень сильна поддержка таких стран, как Польша и бывшие страны Варшавского договора. Туда США вливали огромные деньги в строительство дорог и другой инфраструктуры. Так они покупали себе друзей и хорошо им платили. И эти страны с помощью американцев создавали своего рода коридор между Россией и Германией. У них это, к сожалению, получилось. Об этом еще Збигнев Бжезинский писал в своей книге «Америка и мир». Таков общий ориентир внешней политики Соединенных Штатов. Еще бы я хотел дополнить свой ответ, потому что второй вопрос звучал, а нет ли тут каких-то глубинных причин, влияющих на внешнюю политику США или политику Запада? Я часто ездил в Россию, теперь вот был и в Беларуси. Я знакомился со многими людьми. Я уже говорил, что как будто бы иду по стопам Рильки. Я просто пленен Россией. Я ощущаю близость с русскими людьми. С самого первого дня я находился в поисках того, что все великие писатели и поэты восхищенно называли русской душой. И мне кажется, что, встречаясь с русскими людьми, с белорусами, я смог прикоснуться к этой душе, почувствовать ее и немного познать. Я думаю, что как раз в этом и есть ответ. В том, что Запад и США испытывают настоящий страх перед русской душой, глубоко уходящие корнями в природу и связанную с таким понятием, как «родина». Это русская душа, белорусская, славянская. Она противится всему тому, что представляет собой поверхностный материальный мир Америки. Этот мир не имеет ничего внутри. Что сделали американцы, придя на новый континент? Они истребили его душу. Индейцев, народ, проживающий на этой территории веками, народ, буквально корнями вросший в эту землю. Американцы их уничтожили, лишили их своих традиций и насадили свою искусственную, скоропортящуюся культуру из смеси Голливуда и Кока-Колы. И я думаю, что они видят и понимают, что огромная Россия и ее страны-соседи имеют то, чего не имеют они. У американцев нет глубинного духовного родства со своей родиной и своими традициями. Они боятся, потому что такие рассуждения таят в себе большую опасность для их пластикового мира. Но ну, вот если говорить о том, что сейчас происходит, и в частности э, о Германии, о Германии и Э, России, Беларуси в том числе. Э, наверняка вы знаете эту теорию, что если соединить вместе э, немецкие технологии, российские ресурсы, мощнее альянса в мире уже быть не может. Да? И мы знаем, что действительно англосаксы веками противятся этому и делают все для того, чтобы этот альянс не случился. Мы видим, как фактически без боя сейчас Э, государство, которое ну, в мире все считают одним из сам, самым мощным в Европе, Германия, сдает свой экономический суверенитет американцам просто без сопротивления. Это что, э, коррупция на высочайшем уровне или все-таки настолько велико влияние вот этой культуры пластика, культуры Кока-Колы, что люди как э, зомби просто действуют, делают все, что им говорят. Я бы сказала, что оба эти тезиса верны. Я часто употребляю такую фразу, как «сладкий яд Дикого Запада», который исповедует так называемые либеральные ценности. Этот сладкий яд очень опасен. Вот что я хочу сказать всем друзьям в России и теперь в Беларуси. Я хочу предостеречь вас. Не слишком поддавайтесь влиянию этого сладкого, радужного пластикового мира. Для меня это сладкий яд, медовая ловушка. Это, к сожалению, глобально глобальный феномен. Меня огорчает неспособность людей думать своей головой и вырабатывать иммунитет против поверхностной сущности западного мира. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы сегодня говорим о таком понятии, как когнитивная война. Война за человеческий разум. Это война за сердце и умы людей, и она началась очень давно. Эта война ведется на всех уровнях. Ее задача — манипулировать мыслями людей. Возьмем, к примеру, Голливуд. Киноиндустрия США — это в чистом виде инструмент мягкой силы. Ее действие заключается в том, что люди не замечают, как им внушают определенные мысли. Это очень коварная, скрытая манипуляция сознанием, которая продолжается десятилетиями. Эта мягкая сила по прошествии прошествии длительного времени дает свои плоды. После того, как в России к власти пришел Владимир Путин и перестал продавать Западу по дешевке нефть и газ, началась систематическая работа против Путина. Очень долго и методично, изо дня в день проводилась подача информации в негативном свете, Путин безжалостный политик, Путин диктатор. Точно так же велась информационная кампания и против Лукашенко. На протяжении долгого времени тебе рассказывают о твоем соседе только плохое. И человек, к сожалению, так устроен, что, будучи окружен лишь плохими новостями о мире, он уже не может думать о нем хорошо. И когда я задаю вопрос людям на улице или своим клиентам, что вы думаете о Путине, все говорят, что Путин странный, ненормальный, что он какой-то не такой. А на вопрос «почему?» никто не может дать ответ. Но они каждую неделю смотрят новости, где уже 15 лет о Лукашенко и о Путине говорят только плохое. И поэтому люди просто повторяют, что Лукашенко и Путин какие-то неправильные политики. И это неудивительно, если 15 лет подряд с экранов телевизора вбивать людям в голову одну и ту же информацию. И что самое обидное, что плоды этой когнитивной войны, этой многолетней антироссийской и антибелорусской пропаганды сегодня, в 2022 году, пожелали пожинает немецкое общество, которое готово мерзнуть, испытывать финансовые трудности, хуже жить и мириться с развалом экономики. Все потому, что пропаганде удалось посеять в людях огромный страх перед Россией, что якобы Россия сейчас нападет на Европу, а потом завоюет весь мир. В Германии сегодня страх преобладает над здравым смыслом. Вот вы говорили о, о вот этом ядовитом, но очень сладком меде, э, который из уст красноречивых э, американских, в первую очередь, политиков льется. Мы здесь э, вроде как э, поняли, что это такое, и всю горечь этого меда испытали, в общем-то, в своей стране в 2020 году, когда у нас здесь тоже были попытки Э, перевернуть государство с ног на голову, которые не удались. Мы видим пример наших братьев, братьев-украинцев, которые этого меда испили сполна. И то, что сейчас происходит там, это как раз, ну, как мне кажется, послевкусие, если это можно, конечно, так выражаться по, по поводу того, что там происходит, то происходят ужасные вещи, гибнут люди в первую очередь. Блокауты по всей Украине, э, нет света, нет отопления. Это очень, как переживут они зиму, очень большой вопрос. Если сегодня походить по рождественскому рынку, то можно повсюду услышать русскую речь. И моя жена, которая родом из Казани, говорит мне, что это не русские, а украинцы. Она, в отличие от меня, слышит эти нюансы в произношении. И да, в преддверии Рождества очень часто на улице, в толпе и в магазинах можно услышать русскую речь. Люди готовятся к праздникам, покупают подарки. И я думаю, что большинство из тех, кто сейчас говорит по-русски, это украинцы, которые каким-то образом оказались в нашей нашем регионе. Но весь этот негативный стресс, о котором вы упомянули, я с ним пока еще не сталкивался. Ведутся боевые действия, и все прекрасно понимают, что без э, той поддержки оружия, в том числе и со стороны Германии, то вряд ли бы этот конфликт продолжался бы по сей день. А, и вместе с тем страны НАТО, и Германия играют не последнюю роль там, строят планы по дальнейшей поддержке э, вооружениями и боеприпасами украинской армии, несмотря на то, что даже уже военачальники э, европейские говорят о том, что собственные запасы-то уже истощились, и <laughs> уже, в общем-то, и нечего и поставлять туда. Э, но вместе с тем от планов не отказываются. Говорят о том, что нужно какое-то мирное решение, но, но мирное решение может быть, было бы проще найти, если бы прекратить вот подпитку э, вооруженных сил Украины постоянно новыми и новыми образцами вооружений и боеприпасов. Вы знаете, я когда говорю про НАТО, сразу вспоминаю сказку «Волк и семеро козлят». НАТО — это для меня волк, разговаривающий тоненьким голосом. Генсек НАТО Янс Столтенберг красиво говорит. Но это голос волка, притворяющегося козой. Когда он заявляет «давайте вести переговоры, уважаемая козлята и при этом демонстрируют клыки, то это вызывает противоречивое чувство. То есть они с обнаженными клыками и выставленными вперед когтями ведут переговоры с козлятами для того, чтобы в конечном итоге их проглотить. Опять же, мы видим, как вмешивается, как у нас это говорят и шутят, Э, вашингтонский обком. Можно ли здесь противопоставить что-то решению этого обкома? Или же э, европейские политики, в том числе и военачальники, совершенно утратили вот эту э, самостоятельность в действиях? Такое поведение типично для империи. Это было еще во времена Древнего Рима. Так поступали и другие империи, имевшие вассальное государство. У нас это началось после войны. С осуществлением плана маршала в Германии Соединенные Штаты в самом сердце Европы создали вассальное государство. если на протяжении 70 лет поливать и подкармливать дерево, его корни будут уходить все глубже и глубже в землю. И это древо будет цвести плодоносить, древо послушного вассала вассала. Другими словами, на протяжении 70 лет навязанное американцами вассальное мышление проникло во все государственные и экономические структуры Германии – оно укрепилось в умах каждого, кто имеет хоть какую-то власть в нашей стране. И одновременно с этим на протяжении долгого времени по всей Германии распространяется абсолютный страх перед Россией и Белоруссией, страх перед странами с иным политическим устройством и иными доктринами. Это очень долгий процесс манипуляции в умелых и коварных руках пропагандистов. Подумать только, чего они достигли, если вспомнить Геббельса, который начал в 1933 году проводить нацистскую пропаганду пропаганду, то ему хватило 9 лет, чтобы на вопрос «Хотите ли вы тотальной войны?» получить от немецкого народа положительный ответ. Всего 9 лет. А теперь сравните, как долго американцы дурят нам голову. У Америки было в 10 раз больше времени, чтобы внедриться в умы нескольким поколениям немцев. В 10 раз больше, чем у нацистов. И я задаю себе вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы мирным, разумным, добрым людям, людям с чувством справедливости, выбить из головы всю ту пропаганду, которую внедряли на протяжении 70 лет? Есть ли ответ на этот вопрос? Надежда. Надежда. Вот он, наш ответ. Надежда на разум, на великие умы Канта, Толстого, Достоевского. Надежда ведет нас вперед, мотивирует на диалог, как наш с вами сегодня. Все больше людей пробуждаются от сна. Нам предстоит еще много свершений, ведь дело не в проворот. Надежда умирает последней, как у нас говорят. Я на это хочу ответить своим выражением. Надежда не умирает никогда. Но ситуация действительно очень сложная сегодня. И э, я не знаю, например, как вы в Германии относитесь к тому, что Э, вооруженные э, формирования украинской армии используют нацистскую символику у себя на флагах, набивают татуировки на своих телах, используют шевроны, э, символика СС. Я с ужасом наблюдаю за событиями на Украине. Еще в самом начале конфликта в 2014 году мы с большой тревогой относились к тому, что из себя представляет полк Азов. Ведущие немецкие СМИ даже осуждали их радикальные фашистские проявления. Репортажи об этом выходили по Первому каналу каналу. И тогда журналисты говорили, что есть такая проблема на Украине, как нацистский полк «Азов». Нацисты были и в других формированиях, но с началом специальной военной операции, которую на Западе называют войной, их критика резко прекратилась. Все программы на эту тему были удалены из архивов ведущих телекомпаний. Теперь картинка выстраивается следующим образом. Украинская армия ведет борьбу за свободу, за благородные цели, за демократию. Другими словами, произошла перемена имиджа. А для нового имиджа нет ничего более опасного, чем такие вот кадры со свастикой и нацистскими татуировками на теле бойцов Азова. Для положительного восприятия украинской армии нельзя демонстрировать такие фото и видео. Поэтому всякий, кто об этом заговорит, моментально записывается в ряды российских пропагандистов. Проблема девальвируется по принципу «это все неправда, нацизм на Украине – это частный случай». Ну да, есть там пару человек с наколками, и кадры с этими тремя азовцами постоянно крутят по телевизору. Можете мне поверить, я насмотрелся таких кадров с этими идиотами, преступниками, что просто отвращение берет. А теперь просто спросите себя, как немецкое правительство во главе с канцлером Шольцем сможет в стране с тяжелым нацистским прошлым объяснить народу, почему это Германия отправила направляет оружие, по сути, фашистам и нацистским формированиям на Украине. Это бы вызвало внутренний конфликт в обществе. Большинство немцев, если бы об этом узнало, сказала бы, «Боже упаси, мы же не можем поддерживать фашистские войска». Поэтому и происходит замалчивание, уничтожение всех неугодных фактов. Это и есть пропаганда войны. И как я уже две недели назад говорил в одном из своих интервью на белорусском ТВ, важной, а может быть и самой главной частью пропаганды является замалчивание правды. Как раз это мы и видим в репортажах о нацистах Азова. Опять мы имеем дело с когнитивной войной. Вопрос звучит так. Как завладеть умами и сердцами людей, удаляя из медийного поля важную, но неприглядную информацию, а вместо нее усиленно и сверх меры продвигать ту информацию, которая целиком и полностью отвечает моим интересам. Именно по этой причине мы недавно были в Беларуси вместе с документалистами и журналистом Дирком Польманом, который в свое время взял интервью у Оливера Шнеймана, Оливер рассказал ему о своей поездке в мемориальный комплекс Дремлева под Брестом и о том, что после этой поездки он в соавторстве с белорусским историком написал большую статью про сожженную в 1942 году деревню, про ее историю и ее жителей. И только он загрузил эту статью в Википедию, как через три минуты она была полностью удалена. Мы были в Дремлево, мы были в Хатыне. Так вот, я думаю, что через Википедию и другие ресурсы Запад пытается сделать так, чтобы чувство вины за Вторую мировую не помешало немцам сегодня с большим рвением поддерживать украинскую армию. Потому что если напоминать немцам о том, какие зверства их предки вытворяли на территории России и Беларуси в годы войны, то это оживит в них чувство вины и заставит относиться к нашей общей истории более бережно. Но Западу это невыгодно, поэтому из Википедии удаляются статьи. На ваш взгляд, вообще немцы, вот глядя на то, что происходит в Украине, глядя на, на то, что происходит с немецкой экономикой сейчас и в целом с европейской экономикой, а есть ли шанс на то, что немцы проснутся? Э, те самые немцы, э, каких, я уверен, много, которые не до конца или вообще не находятся под влиянием э, пропаганды и психологии Кока-Колы и гамбургера. Э, есть ли шанс того, что э, немецкое общество воспрянет, заявит о себе как о действительно суверенной и субъектной э, нации в мире и в Европейском Союзе, свободной от вот этих вот идеологических шор, если хотите. Да, конечно. Сегодня у Германии есть реальный шанс что-то изменить. Вы наверняка слышали о Саре Вагенхне, который представляет в парламенте левую партию Германии. Недавний опрос показал, что за нее сразу проголосовало бы 26% избирателей, если бы она сейчас взяла и организовала свою собственную партию. С таким показателем она обогнала бы все ведущие партии страны, так что шансы есть. Огромное количество человек недовольно той политикой, которую Германия проводит внутри страны страны и за ее пределами. Я скажу так, даже в темных облаках всегда есть просвет. И может быть для того, чтобы проснуться и понять, что все идет не так, людям надо сперва пережить какие-то страдания, испытать нехватку денег, увидеть, как растут цены на бензин и так далее. Но я с большим оптимизмом смотрю вперед. И главное, что среди всех тех, кто входит в наше движение «Дружба», а это ни много ни мало 16 организаций, в том числе и «Проспект мира», который возглавляет Оливер Шнейман. Среди всех этих людей, побывавших в Беларуси и России, и кто приезжал на чемпионат мира по футболу, никто не верит западной пропаганде и сказкам про то, что тут диктатура, все плохо, Ах, бедные россияне и белорусы! Все эти люди приезжали к вам, находили новых друзей. И каждый, кто своими глазами видел, как у вас живется, восхищается Белоруссией и Россией. Поэтому должны строить мосты, встречаться, путешествовать, ездить в гости и поддерживать друг друга. Сосед станет твоим другом, только если ты узнаешь его получше. Я вдвойне оптимист, потому что только через взаимные визиты, новые знакомства, общение друг с другом можно что-то сделать для дружбы народов. А на политической арене пожелаем удачи Саре Вагенхнет и ее планам организовать свою партию, чтобы дать Германии шанс пойти новым и разумным путем, как ради себя самой, так и ради своих соседей. Но что мы наблюдаем сегодня? Нам, обычным людям, э, все сложнее и сложнее поехать друг к другу в гости. И тут опять вступает в силу кто? <laughs> Те самые политики, которые принимают какие-то дискриминационные меры на границах, там, э, новые требования к получению виз, хотя само слово «виза», на мой взгляд, должно исчезнуть из нашего лексикона. Но это есть. В Германии, э, я так может быть, оптимистично смотрю. Вот вы упомянули э, фамилию женщины-политика, которая на ваш взгляд, пользуется популярностью, но нужен новый Вилли Брандт который будет понимать э, важность вот этого вот э, выстраивания мостов с Востоком. Думаю, такой политик может многое изменить. Безусловно. Кстати, раз уж вы заговорили про Вилли Бранта, позвольте мне рассказать вам реальную историю из нашего недавнего прошлого. В 2016 году во время автопробега по России мы были в Москве и посетили на Красной площади могилу неизвестного солдата. И вот мы стоим у вечного огня, преклонив колени, 250 человек, под проливным дождем, возлагаем к памятнику цветы. И наш официальный сопровождающий с русской стороны вдруг говорит, «Вы все для меня как 250 Вилли Брантов». Эта история всплыла у меня в памяти в связи с вашим вопросом. Должен сказать, что я считаю Сару Вагнахнет вполне способной проводить похожую политику. У нее для этого есть все задатки лидера. Однако сегодня, чтобы вы понимали, ей как политику нужно мыслить и действовать стратегически. Она не должна, как говорят у нас, слишком сильно высовываться из окна не должна слишком рьяно занимать прорусскую позицию, потому что, пока идет война, все на это смотрят с особым пристрастием. Сара Вагенхнет должна действовать как стратег, и я думаю, что она способна в день X создать свою партию и где-то даже прийти к власти. Я считаю ее способной на те же поступки, что и Билли Брандт. Во всяком случае, она будет отгораживаться от России. Многие люди, которые сейчас живут э, в Германии в том числе, говорят о том, что за их открытую позицию, которую они не скрывают у себя в стране, э, чувствуют давление и даже преследование вплоть до уголовного в отношении себя, в отношении своих родственников. У вас все в порядке в связи с этим? Ну, я тоже не исключение, хотя мне пока везет. Друзья говорят мне, будь осторожен. То же самое говорит мне мой отец и уже давно. Пока что мне позволяют говорить и говорить публично. Возможно, я еще не достиг критической массы, как некоторые ярые противники антиковидных мер в Германии. Когда достигаешь критической массы людей, когда у тебя сторонников больше, чем достаточно, начинаются репрессии. Тебя выгоняют с работы, лишают права на труд. Сначала давят экономически, затем разрушают твое доброе имя. Если вы поищете меня в интернете, то все поисковики по запросу Ове Шатауэр выдадут рядом с моим именем автоматически три атрибута. Первый – Шатауэр АДГ, альтернатива для Германии, хотя я никогда не состоял ни в какой партии. Второй – Шатауэр Путин, Третий поисковик выдает Ове Шатаур Кавид, Диссидент. Так вот, три разных поисковика к моему имени подбирают определенные слова. Это называется фрейминг. Тот, кто будет искать меня в интернете, тот автоматически найдет и такие вот подсказки и не станет смотреть дальше. Это еще один пример когнитивной войны. Ну и после того, как возникло движение «Дружба», на протяжении нескольких лет на первом и втором каналах немецкого телевидения регулярно выходили сюжеты о наших автопробегах, в которых меня и моих партнеров называли пропутинскими прислужниками. Про меня на немецком радио говорили «пониматель Путина». С тех пор, как я в 2014 году начала публично выступать и собирать большую аудиторию, обо мне стали делать сюжеты и говорить, что я знаком с Сергеем Фильбертом, автором проекта «Голос Германии», с журналисткой Алиной Ниной Лип, которая также брала у меня интервью. Другими словами, мне стали вменять в вину знакомство с неправильными людьми. Это очень сильное средство дискредитации. Только за то, что ты знаком с плохим человеком, тебя тоже считают плохим. Ты знаешь Алину Лип, значит, ты злой, и тебе нельзя доверять. Ты знаком с Сергеем Фильбертом, значит, ты тоже низкого пошива человек. В Германии для этого существует термин «общая вина». Спасибо вам большое. Э, и хочу вот, пока мы с вами разговаривали, я посмотрел цены на бензин э, в разных странах Европы. В Германии э, литр бензина стоит 1 евро 92 евроцента сейчас, да? Это так? Долгое время бензин был по евро 92 цента, даже доходило до 2 евро за литр. В последние две недели цены немного упали, но все равно дорого. Держится в пределах от 1 евро 70 до 1 евро 80 центов за литр. Я думаю, что политики следят за ценами и очень внимательно, потому что товары чрезвычайно подскочили в цене. Все продукты, в том числе и хлеб, сильно подорожали, и никому не хочется в рождественское время расстраивать людей. Поэтому на заправках слегка снизились ценники. Когда мы говорим о том, что пока во всяком случае, вы чувствуете себя спокойно в своей стране и на вас не оказывают какое-то серьезное давление. Но если вдруг, я, это просто для информации вам. А, есть страна в Европе, где литр бензина стоит 99 евроцентов на сегодня. Вы понимаете, что я говорю о Беларуси, поэтому приезжайте к нам почаще. Vielen lieben Dank. Спасибо большое. Благодарю вас за эту живую и очень интересную беседу. Я недавно выпустил клип с песней «Надо разговаривать». Она набрала более 250 тысяч просмотров на Ютубе. Ее можно посмотреть на моем канале. И я согласен, что единственный путь решения проблем разногласий — это разговаривать друг с другом. Лучше сказать друг другу тысячу слов, чем один раз выстрелить. Ну или, как сказал бы кот Леопольд... Ребята, давайте жить дружно. Поддерживаю. Спасибо большое э, за этот разговор и удачи вам. Всего хорошего.